Liewe gemeente, baie welkom by hierdie geleentheid vandag. En al sit jy voor jou TV of voor jou rekenaar, bid ek dat hierdie 'n baie spesiale geleentheid sal wees in die teenwoordigheid van die Here. My vriend Benny Mostert gaan vandag voort met die tema van ehm um, Tessalonisense en ons gaan juis praat oor omgee liefde na buite. Benny, is lekker om jou weer saam met ons te kan hê. God soek mense op net soos wat hy Petrus opgesoek het nadat Petrus hom verloon het. En hier by die op in die shelter in die gemeente by die op die perseel van die gemeente was daar 9 mense wat God opgesoek het. En God het aan die deur van hulle harte kom klop. En wat 'n voorreg was dit nie om die evangelie aan hulle te bring en hulle het die deure van hulle harte oopgemaak en hulle het Jesus as hulle persoonlike verlosser en saligmaker aanvaar. Elkeen van hulle het 'n geestelike mentor wat die waarhede van die skrif aan hulle leer. En hulle het begin soek en vra na meer en meer geestelike voedsel. En hulle was skielik nie meer skaam om te getuig dat hulle aan Jesus behoort nie. En hulle het hierdie begeerte gehad om vir die wêreld te vertel dat Jesus lewe. En ons het 'n groot voorreg gehad om al 9 van hulle eenmiddig in die openbaar te doop en om hulle lewe aan die Here toe te wy. En hulle getuig nou van seën en van vreugde, van toewyding en fokus in hulle geestelike lewe. En hulle kon elke een 'n liggie in die liggiebord indraai as 'n gebaar van toewyding aan die Here. En as gemeente vier ons dit vandag saam met hulle. Ons vierde dat nege mense die ewige lewe gekry het. En ek en jy moet hulle elke dag in gebed dra vir hulle lewenspad vorentoe. Wat 'n voorreg is dit nie om die evangelie aan mense te bring. Maar om die evangelie aan mense te kan bring, het die gemeente fondse nodig. Elke bediening het fondse nodig. Die jeug het fondse nodig sodat hulle op 'n baie spesiale manier die evangelie aan die jeug te bring. CMR het fondse nodig om aan die minderbevoorregtes voedsel te gee. Evangelisasie het fondse nodig om mense op te lei sodat hulle die evangelie kan bring. Disippelskap het fondse nodig om sendelinge en geestelike werkers te stuur wat die evangelie voet te gee. Daarom het Paulus vir die gemeente in Kolosse gesê: "Dankie dat julle gee en dankie dat julle bly gee sodat ek wanneer ek by julle kom, ek die offergawe kan kry om die evangelie verder te neem. Dankie dat jy bly gee." Die zipperkode is reeds op die skerm en die bankbesonderhede van die gemeente ook. So jy kan op verskillende maniere gee sodat die evangelie dinamies en passievol uitgedra kan word aan 'n wêreld wat dit nodig het. Nou voordat ons na die woord van die Here gaan luister, kom ons aanbid die Here in gees en in waarheid soos wat Johannes 4 vers 23 vir ons sê. En ons is so dankbaar dat Liesje en die span vir ons gaan lei in lof en in aanbidding.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 By U is daar waarheid. By U is daar geregtigheid en by U is daar heiligheid. En ons het 'n die diepe begeerte, Here, dat alles in ons lewens wat verander dat dit by mense kan uitkom, dat dit weggevat sal word uit ons lewe. Sodat as ons leef dit sal wees as 'n getuienis en dat mense Jesus kan sien. Sal hy vanmôre ook hierdie woord vat en dit lewend maak in ons harte deur die werking van die Heilige Gees want ons kan dit nie self doen nie. Help ons Here om die woord te hoor. Dit Here, ek wil vra dit sal wees asof die woord ons arresteer vanmôre of 'n plek kom vashou totdat ons gehoor het. Dis ons begeer vir Here. Amen. Ons is in 'n reeks oor liefde en omgee na binne en omgee na buite. En met 'n reeks besig uit Tessalonisense 1 Tessalonisense en ek te gedagte of 2 ek sal meer sê <laughs> as net 'n gedagte of 2 'n woord wat ek graag wil deel 'n woord wat ek graag wil deel uit uh Filippense uh uit Tessalonisense 4 daar's baie mense wat sit met 'n leegheid in hulle harte. Daar's net 'n leegheid. Dis asof daar net daar's net niks daar binnekant nie. Daar's 'n magteloosheid in jou. Daar's 'n onvergenoegdheid. Jy's jy's ontevrede met jouself. Dis asof jou lewe nêrens heen gaan nie en jy verstaan dit nie. Dis asof daar net niks is nie. Dit is as jy opstaan in die oggend, wil jy nie opstaan nie en as jy klaar opgestaan het en klaar koffie gedrink, dan weet jy ook nie wat om die res van jou lewe te doen nie of met die dag te doen nie. En die vraag is waarom? Die vraag is waarom? So dikwels so dikwels het alles te doen met 'n selfgesentreerde lewe. 'n Lewe wat net fokus op op homself waar daar vir niemand anders ruimte is nie. Een van die redes hoekom mense nie kan uitdraai na buitekant toe nie is omdat hulle so vasgevang is met hulle eie goed, hulle eie begeertes. So ek wil drie dinge noem vir môre. Drie dinge om jouself te vernietig. Drie belangrike dinge wat jy kan doen as jy graag jouself en ander mense se lewens wil vernietig. Ons kan praat die mooiste stories vertel, die mooiste goed praat om na buitekant toe te lewe en om te gee na buitekant toe. Maar as hierdie goed binnekant in ons nie reg is nie, dan het ons nie 'n behoefte om te praat oor wat aan die buitekant aan die gang is nie. <clears throat> Daarom skoon lees 1 Tessalonisense 4 staan daar en nou het ons nog iets anders om vir julle te vra broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen <clears throat> Julle doen dit ook. Maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend lê julle nog meer daarop toe Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. En dan hierdie woord weerhou. Weerhou julle van onsedelikheid en 'n hele dinge aantal dinge wat dan daarop volg. En dan bietjie later in hierdie hoofstuk en dan sê hy en gaan dan en leef 'n rustige en 'n stil lewe sodat die evangelie vorentoe kan gaan. Maar jy sien, hierdie rustig en stil lewe kan nie kom voordat ek self nie rustig geword het. Voordat my hart nie tot bedaring gekom het nie. Tot voordat my hart nie tot bedaring gekom het nie. En ons lees in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 16. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige wêreld begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit kom dit nie van kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. Ons soek ons sit met twee goed. Ons sit met 'n 'n 'n soeke na plesier. Daar is 'n stuk gierigheid na na plesier die die die woord het eintlik twee goeders na na fisiese plesier en dan het hy ook 'n woord vir welis wat eintlik meer 'n seksuele gedeelte daarvan is maar en dan net om deel te wees van die wêreld En dan sê die woord in 1 Tessalonisense 4: Dit is die wil van God julle heilig maak en dan waarsku die Here oor hierdie goed wat mense weghou van hom. Ek het gesê daar's 3 maniere hoe mens jouself kan vernietig. Eerstens voor ek daarby kom wil ek sê die Bybel is 'n geweldige radikale boek is absoluut radikaal. Dis radikaal in sy beskrywing van die ongelooflike grootheid van God. Die Bybel het radikale vereistes. Die Bybel het radikale vereistes. Die Bybel gaan nie liggies oor die lewe nie. Dit vat jou dit neem jou hele lewe in beslag. Dit vra alles wie jy is en alles wat jy het. Dit gaan nie net so liggies by jou verby nie. Die Bybel en die boodskap en die vereistes van die skrif het radikale gevolge. Dit maak my radikaal vry, dit maak my 'n radikale nuwe mens. Dit het geweldige positiewe implikasies as ek begin doen wat die skrif sê vir my eie lewe, vir my familie en die samelewing. Maar voordat ek hierdie drie dinge wat ek wil noem, voordat ek hulle nie hanteer het nie, dan as ek vir myself nie tot seën nie en nie vir my familie en vir niemand nie, dan kan ek nie na buitekant toe lewe nie. Die probleem is, die evangelie gaan lynreg dit dit dit gaan lynreg in teen alles wat in my menswees is, in my ou natuur is. My ou natuur hou nie hiervan nie. Hy wil niks daarmee te doen nie. <clears throat> My menswees smag na gerief. Dit smag na sekuriteit. Dit smag na erkenning <clears throat> en hy smag na mag. Sekuriteit, erkenning, gerief en mag. En as jy hulle almal bymekaar sit, dan spel dit amper die woord self dan kom dit alles neer op self. Dit gaan oor ek en my en myself en my goeders. En wanneer dit hieroor gaan, dan kan ek nie na buitekant toe leef nie. Dan is dit onmoontlik. Dan wil dit nie werk nie. Wat is hierdie drie groot vernietigers in ons lewe? Eerstens die hele begeerte na mag. Mense wil wil beheer kan uitoefen kan uitoefen. Hulle wil hulle wil mag hê sodat hulle hulle omgewing kan beheer. <clears throat> Baie keer kom mense uit 'n omgewing waar hulle groot geword het, waar hulle gemanipuleer is, waar kinders geskop en geslaan is en omstandighede was so dat hulle geen beheer gehad het nie. Hulle kon doodgewoon net niks doen nie. Alles is van hulle weggevat. En die die manifestasie daarvan of hoe dit dan na vore kom, is iemand soek mag sodat hy kan beheer sodat dat niemand weer onsekerheid in sy lewe vir hom kan bring nie. En hoe lyk dit? Dit kom na vore in hoogmoed. Dis 'n is 'n diep ding van die versterking van die self in my. binne in hom ingebou 'n sekuriteit mag wil vir my sekuriteit skep. Mag bou op die pilaar van van eer en erkenning. Ek wil die hoogste posisie hê. Uh al as ek koek skoonmaker dan wil ek die hoofskoonmaker wees. Dit maak nie saak wat die konteks is nie. Dit maak nie saak watter beroep ek in is nie. Ek wil die belangrikste persoon in daardie uh wees in daai konteks selfs in die huwelik het ons so 'n magspel wat dan vernietigend is tensy mense verstaan waar kom hierdie begeerte vandaan van mag en dit is belangrik dat as jy na hierdie boodskap luister dat jy vir jouself die vraag sal vra hoe lyk dit in my lewe watter dinge in my lewe is daar wat wil beheer wat steeds wil hoër klim daar's 'n gesonde ding om te sê ek so, ek wil werk vir bevordering uh ek wil graag ek's 'n onderwyser ek wil graag enige skool hoe wees daar's 'n gesonde ding daaraan verbonde uh met verskillende tipe beroepe en posisies in 'n organisasie wat ook al maar daar's 'n ongesonde ding wanneer jy wanneer jy dryf tot by die punt waar niks anders saak maak nie, waar jy op mense trap en mense vernietig. Dis iets heeltemal anderster. En daar waar jy na hierdie boodskap sit en luister vanoggend, is dit die vraag wat jy vir jouself moet vra. En my gebed is dat die Heilige Gees jou nie sal los voordat jy hierdie vraag nie geantwoord het nie. Dat die Gees van God jou nie sal los nie. Die preek kan verby wees, maar my gebed is is dat as hierdie een van jou probleme is dat jy of as hierdie ding regtig in jou hart sit dat jy daaraan sal werk dat jy bevryding sal kry want dit is een van die goed wat maak dat ons nie kan gaan en ander mense optel nie as ek strewe na mag dan wil ek nie dat ander mense opgelig word nie dan probeer ek hulle afdruk onder toe Dis die verskil. En dis eers wanneer ek vry word in die Here Jesus en waar ek by die punt van vergenoegdheid kom om te sê dit wat ek het is genoeg. Ek het die Here Jesus, ek het die ewige lewe, ek het kos om te eet en ek het klere om aan te trek soos Paulus sê wat dit verander. Vir sommige mense is dit is dit asof 'n mens praat van marsmannetjies as jy hieroor praat. Want ons soek beheer Beheer bring nie vrede nie. Beheer bring nie hoop nie. Beheer en mag laat jou nie lekker slaap nie, want môreoggend kan jy dit verloor. En dis wat in die afgelope maande met mense gebeur het. Hulle was in die een oomblik was hulle in 'n bepaalde posisie gewees en in die volgende oomblik is hulle afgedank want die organisasie het nie meer bestaan nie. Dan is daar niks. Dan is daar niks. En wat word dan van hierdie persoon nou dat sy magsposisie weg is? Dan is daar niks oor nie. Dan sy leeg. So dis een van die goed wat jy vir jouself sal moet bereken en sê. Die tweede groot vernietiger, die tweede groot vernietiger is geld. Is geld. Dit bly verstommend die geweldige niemand mag praat oor geld nie. <laughs> Maar die veral nie in die kerk nie, moet hulle tog niemand net vra uh kom ons gee geld sodat die kerk sy werk kan doen nie. Maar die oomblik as jy aan iemand se salaris vat, dan word geld 'n verskriklik belangrike ding. Ehm uh, as ek oor ek gaan nie my salaris kry nie. Dan word dit belangrik. Maar daar's mense wie se lewens onbewuslik en later bewuslik oor geld gaan. Die absolute mag wat hulle kry uit geld uit. Nou sê die mense gewoonlik, sê sulke mense wat 'n oormatige klem op geld lê, sê hulle jammer mense moet verantwoordelik wees met geld. Die Bybel sê mens moet verantwoordelik wees. Bybel sê ons moet goeie rentmeesters wees. Is alles die waarheid? Daar staan ons met versigtig en oordeelkundig met geld wees. Dis die waarheid. Maar die vraag is, wat is 'n dieper waarheid in jou lewe? Is daar gierigheid? Want baie van die goed wat mense sê om te sê maar dis vir die dis vir die woord sê vergeet hulle hierdie dieper ding wat hier sit is om die vraag daarby te vra maar hoeveel van hierdie argumente buitekant is in die geheim gebou op die fondasie van gierigheid hierdie gierigheidsding maak die Bybel sê dis afgoderry. Dit vir dit wil God vervang want hoe meer geld ek het, hoe veiliger voel ek. Maar ek het nooit genoeg geld om my veilig genoeg te laat voel nie. So daarom wil ek nog hê. So hierdie mag wat geld oor my kry, hierdie gees hierdie mag van gierigheid is 'n vorm van ongeloof. Dis 'n vorm van plek waar ek sal vir myself moet sorg want ek weet nie of God vir my gaan sorg nie. Ek weet nie of God dit gaan regkry nie om vir my te sorg nie. Ek het gister met iemand gepraat en hy is toe by 'n punt wat hy sê ek het nog nie my volle huis hier vir hierdie maand nie kan dit nog nie betaal nie. Vra ek vir hom hoe oud is jy? Sê nee, hy is nou 51. Ek sê ja. Toe sê ek vir my vriend, ek dink na al hierdie jare gaan God nie hierdie maand genoeg geld hê vir jou nie. Ek dink dit God het nou, ek dink vir 51 jaar en 6 maande het die Here genoeg geld gehad, maar ek wonder of hy nou nog geld oor het om vir jou te sorg. En ons kon toe daaroor lag. En ek verstaan as jy mens nie die geld het nie, dan is jy benoud. Maar daar's dit is iets anders om van daai punt af oor te gaan en te sê, maar nou moet ek bymekaar maak soveel as wat ek kan. Dis 100% reg ek moet 'n rentmeester wees. Dis 100% ek moet versigtig <clears throat> wees en ek moet verantwoordelik wees. Met verantwoordelikheid werk. Maar hierdie ding van geld is 'n ander vorm van mag en om beheer uit te oefen want mense begin gebruik hulle geld om ander mense te manipuleer. Dit is net so. Ons kry dit in die kerk dat ouens kom en sê, "Maar as jy nie as julle nie gaan doen wat ek gaan sê nie, dan gaan ek my geld terughou." En vir so 'n persoon wil ek sê, by all means, hou dit. Hou dit. By all means, gebruik dit waarvoor jy dit nodig het. Wanneer jy vir God wil gee, gee met 'n vrymoedige hart en gee net soveel soos wat jy wil. Maar moenie dreig met jou geld nie, moenie manipuleer met jou geld nie. Ge geld <clears throat> se fondasie is weer gefestig, is weer geanker in beheer, in gerief, in erkenning in gierigheid. Tensy dat God as God dit lossny hier in my binneste. Baie mense baie, baie keer daar mense die skrif aan en sê hulle ons geld is die wortel van alle kwaad. Dis nie die waarheid nie. Dis die liefde vir geld, dis ons begeerte na geld, dis die gierigheid na geld wat die wortel is. Geld of selfs is is nie 'n probleem nie. Maar dit is wat in my hart gebeur rondom geld wat die probleem veroorsaak. Dis waar die krisis lê. Wat gebeur in my hart hier rondom? Ek wil hierdie vraag vir jou vra. Wil hierdie vraag vra? As ons jou geld vir oggend wegvat. My vriend, as ek jou geld wegvat, Hoeveel is daar van jou oor? Hoeveel mens bly oor van jou? As ons dit wegvat. Net die geld wegvat. Is dit nog die volle persoon wat wie jy is wat oorbly? Of wat is dit wat oorbly? Net 'n bewende riet, want daar's nie meer geloof oor nie. Wie gaan vir my sorg? Wat vir my gaan vir my, vir my word? dan beteken dit eerens het God en geld mekaar geruil. Dat geld die God geword het. Dis die een wat ek vertrou. Nou vat ek die geld weg, maar ek het nie 'n verhouding met God nie. En wanneer ek in gierigheid geld vashou en nie wil gee nie, dan kan ek dan kan ons oor omgee liefde praat totdat die son môreoggend opkom en dit sal niks verander nie. Dit sal niks verander nie. Iets moet in ons harte verander oor geld. En dan sê jy ja, maar jy verstaan nie ek het nie geld om vir my kinders brood te koop vir môre nie. Ek verstaan dit. Maar dis nie presies waaroor ek praat vanoggend nie. Ek praat van 'n hartsingesteldheid. Want hierdie ding oor geld het nie te doen met die hoeveelheid geld nie. Maar dit het te doen met met die plek wat geld in my hart het. Besittings. <clears throat> 'n Vriend van my het my vertel hoe hulle klomp jare terug op die eh, operasie mobilisasie se skip die Dulos. Uh nee, die Logos 1 wat daar aan die kus van Chili op die rotse geloop het en dit aan toe die skip op die rotse loop mag elke persoon hy hulle mag nie afgegaan het om 'n tandeborsel of 'n paspoort of niks te vat nie. Hulle moes op die dek gaan staan en daar staan vir hulle vir hulle uh reddingsgordels opgegee of hierdie wat noem mense dit buffies of wat ook al hulle vasgemaak het. En daarvan af is op die bootjies land toe. En hy sê hy het 'n klein Walkman gehad. Daai tyd het ons nog met die klankkassette gewerk. En hy het eenetjie gehad en dit was vir hom so 'n kosbare ding gewees. Hy sê en jare later het hy besef dit het hy sê dis nie 'n groot hi-fi nie. Dis nie 'n ding van R5000 gewees nie. Dit het 'n paar rand gekos, 100, 200 rand was dit op daai stadium. Hy sê maar dit gegaan oor hoeveel plek het daai ding in sy hart gevat. Hoeveel spasie het dit gevat? So ek wil vir jou vra vanmôre. Hoeveel spasie vat geld en die konsep van geld en die mag van geld in jou lewe? Waar is dit gebou? Maar ek wil hê jy moet nou wegkyk en gaan koffie maak hê. Net vir 'n oomblik. Presies, hoe groot deel van jou hart word volgelê deur geld. Is dit God of is dit Mammon? Het jy al vrygekom van Mammon? Sien jy van vrygekom het nie. Gaan jou lewe leeg en onvergenoegd wees. Want van hierdie ding kan jy nooit genoeg kry nie. Jy kan nooit genoeg geld hê nie. Jy kan die rykste persoon in die wêreld wees. Dit bly vir my die verstommende ding is, hoe ryker mense word, hoe ryker wil hulle wees. Dis asof daar net erns is daar net 'n oorgang. En die enigste ding wat dit kan breek is vergenoegdheid en hierdie vergenoegdheid kom alleen wanneer ek Jesus vind wat algenoegsaam is. En as dit gebeur, dan vat ek nie, dan gee ek. Dan begin dit, dan kan ek begin omgee. Die derde ene, <clears throat> die derde groot vernietiger van mense. En die vernietiger van myself en ander mense is daar's hierdie drie groot woorde wat mense se lewens beheer. Die eerste een is mag en die ander een is geld en die ander een is seks. En daar te daar te perversiteit oor die wêreld losgebreek wat ons nie wil erken nie. Op allerlei vlakke. Op soveel verskillende maniere. Paulus skryf in hierdie gedeelte in 1 Tessalonisense 4. Hy sê: "Gaan elkeen en gaan kry jou eie vrou." Vat jou eie vrou. Hulle het in 'n konteks gelewe waar dit nie saak gemaak het in hierdie uh, stad waarin hulle gebly het in Tessalonika. Waar dit nie saak gemaak het wie wie se vrou is of wat ook al. Daar was geen beperkings of enige reëls nie. Maar hy sê julle as Christene, julle het verander. Gaan ek kry jou eie vrou? en bly by haar want daar sekerre goed wat in werking kom die oomblik as ek my eie vrou het en by my eie vrou bly en dit vir my genoeg word ons leef in 'n samelewing wat homself aan welles oorgegee het aan vleeslike plesier oorgegee het en weet jy wat weet jy wat se diepste ding daaraan en aardig genoeg is dit te soeke na liefde Dis 'n soeke en 'n erkenning dat om liefgehad te wees. Dit gaan nie oor die vleeslike die vleeslike gedeelte daarin. Is 'n poging, is 'n manier om te soek na iets wat my kan versadig. En alleen liefde, egte liefde kan dit doen. Maar wanneer ek in hierdie immoraliteit begin lewe, as ek in 'n ander vrou se man se bed gaan klim, dan bring dit nie vir my vrede nie. Dit dit gee nie liefde nie. Daar kan nie egte liefde wees daar nie. Daar kan 'n soeke na liefde wees. En dis gewoonlik wat dit is. Maar dis hierdie heeltemal los raak, heeltemal 'n verwildering van mense waar daar geen fondasie meer is nie. Maar geen mens kan sonder liefde leef nie. Dis hoekom mense mag soek, dis hoekom hulle geld soek en daarom soek hulle seks, want hulle soek liefde. En hulle soek dit op op elke moontlike manier, maar hierdie is die drie belangrikste maniere waarop dit gebeur. My liewe vriend, seksualiteit is 'n ongelooflike diep geestelike element in 'n mens se lewe. Dis nie net 'n daad wat gepleeg word nie. Kan ek dit weer sê? Dis 'n diep geestelike gebeurtenis. Dis 'n diep wesenlike wesenselement van 'n mens se menswees wat vervulling soek. Maar jy gaan daardie vervulling en diepte alleen kry wanneer jy in 'n enkel verhouding tussen 'n man en 'n vrou in 'n ewige verbond met mekaar kom staan. Daar's nie ander pad nie. Daar's nie ander manier hoe dit kan gebeur nie. Dis in daai dis op daardie punt waar God ons kom ontmoet. Waar daar 'n stuk vervulling kom wat God wou gehad het, dit moes wees toe hy in die begin geskep het. En nie 'n gerondlopery nie, want daar kom nie vrede. Daaruit kom nie blydskap nie. Daaruit kom nie vryheid nie. Daaruit kom nie vergenoegdheid nie. Daar bly altyd 'n onvergenoegdheid, want as 'n een persoon nie goed genoeg is nie, loop ek na die volgende, loop ek na die volgende persoon toe. Dis die drie groot vernietigers in ons samelewing. In ons menswees. Mag 'n magsbeheptheid, 'n gierigheid na geld en 'n begeerte na seks wat gedryf is gedryf word van 'n deur die gees van die wêreld. Dis hoekom ek dit net nou gelees het 1 Johannes hoofstuk 2 vers 16 wat gesê het die dinge wat uit die wêreld kom, dit is soos hulle lyk. Dis is wat hulle maak. Dit is wat gebeur met die dinge wat uit die wêreld uitkom. <clears throat> en kan ek vra elkeen van julle wat sit en luister kyk na hierdie boodskap presies waar staan jy oor hierdie derde punt ek weet nie ek oordeel ook nie daaroor nie maar dis 'n vraag waarop jy vir jouself 'n antwoord moet gee En as jy op die verkeerde plek staan, stap weg daarvan af. Breek daarmee. En as jy op die punt staan om 'n tree in die verkeerde rigting te vat, bly weg daarvan af. Dit gaan vir jou vernietig. Dis nie maar net 'n 'n flirtasietjie of iets nie. Dit vernietig jou. Dit breek hierdie hierdie baie besondere ding wat God geskep het vir die mens. Dit vernietig dit en dit vernietig jou. Kan ek weer vra? Kan ek nou begin gevra oor mag? Jy sal dit vir jouself moet antwoord een of ander tyd voor jy doodgaan. En die beste is is om dit vanoggend te hanteer. En die tweede ding is oor geld. Waar staan jy en geld met mekaar en watter invloed het dit in jou lewe? Watter deel van jou siening oor geld het met gierigheid te doen? So ek sê dit niks te doen met die hoeveelheid geld wat jy in jou bank het of nie. Niks daarmee te doen. Dit het die, dit het te doen met watter plek geld in jou hart het. Hoe vry jy is. Kan jy van jou geld vat en gee? Ek sien wanneer mense kom daarby en jy sê vir hulle gee jou tiende vir die kerk. Dis die term wat gebruik word. Mense gee nooit jou tiende vir die kerk nie. Mense gee jou tiende vir die werk in die koninkryk van God. Dis waarvoor jy dit gee. Gee dit nie vir die kerk nie geld wat gegee word vir die kerk met vir koninkrykswerk aangebied gegee word. Dis waarvoor geld gegee word. En dan kom mense en sê hulle, maar 'n hele tiende. Met ander woorde, as ek hierdie jaar 'n 100 miljoen rand se wins maak, wil jy ek moet dan 'n tiende vir die vir die koninkryk gee? Ja. Jy kan nog 90 miljoen kan jy vir jouself hou. Dit behoort 'n redelike kompensasie te wees as die Here vir jou vir 'n jaar lank 'n verstand gegee het en suurstof voorsien het en jou hart laat klop het en vir jou guns gegee het om al hierdie geld te maak. Ek praat van die wins wat jy gemaak het om dit te kan gee. Geld wat jy gekry het daai. Die geld wat die Here vir jou gee in 'n jaar om te sê hier is my tiende vir die werk in die koninkryk van die Here dan kyk jy hoe mense reageer daarop. Kyk dan hoe mense reageer daarop. Kyk hoe, hoe jy self reageer daarop. En die derde ene, jy sal moed by 'n punt kom waar jy vrede gaan maak en finale besluite gaan moet neem rondom seksualiteit en rondom jou seksuele verhoudings waarvan daar net een mag wees en dis met jou eie vrou. Ek wil vanmôre vra <clears throat> sommige van julle wat na hierdie boodskap kyk het nog nooit een keer in julle lewe 'n keuse gemaak vir die Here Jesus nie. Jy sit in die kerk. Jy sit selfs as 'n Christen of 'n lidmaat van 'n kerk voor die televisie vanmôre of vir die rekenaar of wat ook al. Maar daar was ook nooit 'n punt gewees waar jy gesê het ek het my lewe vir God gegee nie. 1 Johannes of Johannes 1:12 waar Jesus sê almal wat hom aangeneem het aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te wees. Daar het nog nooit 'n punt gekom waar jy hom aangeneem het nie. Gaan vir jou vanmôre 'n geleentheid gee soos nou bid om te sê Here, ek Jesus, ek wil U aanneem as my verlosser. As die een wat my red, as die een wat my vrymaak. Maar ek wil ook tweedens bid, soos nou gaan bid, saam met mense wat ver oggend sê, weet jy, ek sien op al drie hierdie terreine, op verskillende maniere het hierdie ding my beïnvloed. Ek sien daar's 'n plek waar hierdie ding van mag 'n greep op my het. Ek sien daar's 'n plek waar geld te groot invloed op my het. Ek sien hier 'n plek waar die ding rondom seksualiteit en rondom seks nie reg lê in my hart nie. En ek moet dit skuif. Party mense het hulle hand uitgesteek en iets gedoen. Ander ouens het nog nie hulle hand uitgesteek nie. Ander ouens bedink net 'n klomp goed. Party ouens sit met pornografie, ehm um, internetpornografie en 'n groot goed, klomp goed wat wat dit kan wees wat hierdie uh wat hierdie welis in ons harte kan voed. Hierdie fisiese plesier in die lewe. Maar daar moet jy 'n keuse maak. En as jy self nie daar uitkom nie, gaan so vinnig as moontlik na iemand toe en gaan vra iemand om jou te help en dat hierdie persoon 'n disipelskap pad saam met jou stap totdat jy vry is en uit hierdie ding uitgekom het. Kom ons bid. Leerstens vra vir elke persoon wat ver oggend sê ek wil my lewe vir God gee. Ek wil my lewe vir die Here Jesus gee dat hy my kan vrymaak van hierdie gedrogte van mag en van geld en van seksualiteit wat op 'n verkeerde manier in my lewe manifesteer. Na vore kom dat hy my sal vrymaak daarvan. Maar dat hy my 'n nuwe mens sal maak Kom ons bid. Here Jesus Ek wil vanmôre kom en ek wil my lewe vir U gee. Ek wil U aanneem as my verlosser en my saligmaker. Ek wil vra dat U my sal wederbaar deur die Heilige Gees. Dat U my sal nuut maak, vir my 'n nuwe mens sal maak. En dat U vir my sal vrymaak van hierdie drie afgode in my lewe. Dit my sal losmaak. Ek wil my lewe aan U oorgee dat dit aan U kan behoort. Dat U my sal volmaak met Uself. Volmaak met die ewigheid. Here Jesus, U is die weg en die waarheid en U self is die lewe. Al hierdie ander dinge is nie lewe nie, het nie lewe nie, is nie die ewige lewe nie. Ek gee myself vir u. Gee myself vir u. Maar ek wil ook bid vir Christene vanmôre wat vasgevang is in hierdie drie goed. Dat jy sal sê ek wil breek vandag daarmee. Want as jy breek daarmee kan hierdie goed uit jou hande uitval en dan kan jy dit gebruik om ander mee te gaan dien. Dan kan ons uitgaan om om te gee. Maar sien ons moet eers die goed hanteer wat ons stikkend maak, wat ander stikkend maak. En al drie hierdie goed wat ek vanmôre genoem het, al drie hierdie goed wat mense vernietig, maak dat ek nie tot seën kan wees nie, maar dit vernietig juis ander mense. Kom ons bid. Here Jesus, ek bid vanmôre dat U my sal vrymaak van hierdie geweldige dryf na mag om mag en beheer te kan uitoefen. Wil U vir my wys wat dit is wat aan die onderkant van dit lê wat dit wat dit wat dit voed? Elke vorm van erkenning, elke vorm van self, elke vorm van 'n soeke na uh na sekuriteit en erkenning wil vanmôre vra Here, ek wil wegstap daarvan af en ek wil my myself in U vind. U wat my erken, U wat my met U bloed gekoop het. U wat vir my sorg, U wat my sekuriteit en beskerming is. U wat my liefhet soos wat ek is. Ten spyte van wie ek is, daarvoor dank ek U. En ek vra U Here, maak my vry van hierdie begeerte na geld en die manier waarop ek my geld verkeerd spandeer op myself en die goed wat vir my belangrik is. Asof die geld wat ek het ek 'n reg het om dit te hê en ek daarmee mag maak wat ek wil. Ek wil dit vir u gee. Ek wil 'n rentmeester wees en dit namens u bestuur. En Here rondom hierdie hele ding rondom seksualiteit wat vir almal van ons moeilik is vra ek dat U my sal vrymaak vanmôre dat ek voor God heilig kan wees sodat in my eie lewe en in die mense rondom my se lewe hierdie ding herstel kan word tot iets wat mense se lewens mooi kan maak en nie vernietiger word en bly verwoesting saai binne die gemeente binne my lewe buitekant die kerk dwars deur die wêreld nie. Kom vra dit Here in Jesus naam. My gebed is dat hierdie woord dat jy nie daarvan af vinnig sal wegstap nie. Moenie vinnig wegstap daarvan af nie. Maak tyd totdat jy dit hanteer het. Dit help nie om mense hoor 'n woord van die Here af nie en jy loop net. Jy gaan drink koffie en gaan braai vleis. Of jy gaan ry eend nie. Dan is jy slafhartig. En ek neem aan as jy hierdie boodskap kyk, is jy nie 'n lafhart nie en dat jy juis kom sit en kyk het omdat jy wil hoor is daar iets wat God vir my wil sê. En ek dink vir die meeste van van ons sou God iets vanoggend wou gesê het. Mag die Here jou seën en mag hy sy vrede vir jou gee en mag sy aangesig oor jou skyn. En mag jy die diep diep vrede belewe van God wat in Christus Jesus deur die Heilige Gees in jou woon. Die Here seën vir jou. Thank you